Όταν στέκεσαι όρθια πολλές ώρες, αν αθλείσαι ή περπατάς πολύ, τα πόδια σου κουράζονται. Αυτό το παντελόνι όμως βελτιώνει την κυκλοφορία και το μεταβολισμό σου και ξεκουράζει τα κουρασμένα σου πόδια. Το εμάνα ενυδατώνει και λιώνει την κυταρίτιδα. Έτσι τα πόδια σου γίνονται ομορφότερα από ποτέ. Οι ιδιότητες του δεν τελειώνουν ποτέ. Δεν φεύγουν με τα πλησίματα, ενώ ακόμα και αν κοπεί, ποτέ δεν ξυλώνεται. Το εμάνα έχει εγγυήσει τρία χρόνια ακόμα και κατά λάθο να σχιστεί, παίρνει ένα καινούριο. Παράγγειλε τώρα το παντελόνι εμάνα με μόνον 77 ευρώ από το 211-770-7323 ή κατευθείαν στο www.emana.gr.